shaarbo bushumo dibna anaka dibna waxaa u kasaynaa dibka oo la odaa loo kasaa dibna faryareed far far ku xigto far kushii xigto far saddexaad far shanaad eh, wax camala ah, lama lama kan lita litaaburi aw maya lama lama kale lita litaabur awloodi saasoo waxaa kaseen unug waa kaseen wixii adig kaseen unug ma kaseeni sababtoo badan badnano dhexeesa unug hor jid dheerano dhexeeyano ah, adig hadda jidkas dheer haddii soo martid waxaan kuli waxaan ku hadlayo ku ma jeclin iska dhigo horta waxaa ku hadlaa wax fiican maku hadloosid be kan ma wax fiican eh war adi kuwaan laaygaa bakaashidan ka waran he laygale igu soo dadaal eh, fiican muka hadloosid